sou o Daniel, eu tô aqui com o Alfredo. Olá. E ele vai ensinar a gente como transformar uma flauta germânica em barroca. Se você não sabe das vantagens da flauta barroca sobre a flauta germânica, tem um artigo da professora Patrícia Michelini pro Lab Flauta, onde ela explica tudo isso. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo. A ideia de transformar uma flauta germânica numa flauta barroca é muitas vezes para solucionar alguns problemas que, que, que nós temos. Um deles é, às vezes nós de fato compramos uma flauta com esse dedilhado, por, por, por não ter muita informação sobre esse assunto, então a gente acaba comprando uma flauta germânica. Às vezes a gente abre uma gaveta e acha uma flauta em casa e quer tocar, e aquela flauta é germânica ao invés de você precisar comprar um instrumento novo, a gente pode transformar esse instrumento um pouquinho mais antigo num instrumento barroco. E a outra ideia também de fazer isso é, às vezes você trabalha num lugar ou numa escola que tem alguns instrumentos comprados e esses instrumentos foram comprados com um dedilhado germânico. E ao invés de jogar todos esses instrumentos fora e comprar instrumentos novos, talvez a solução mais barata e mais rápida seja a transformação desses instrumentos para instrumentos com dedilhado barroco. Para fazer essa transformação, nós vamos precisar de alguns materiais. Flauta doce germânica, biscuit para artesanato, cotonetes, chave Phillips, balões vaselina, alguma coisa pontiaguda, tesoura, lixa e um afinador. <laughs> Nós vamos hoje transformar dois instrumentos, duas flautas, uma soprano e uma contralto. Soprano vai ser um instrumento de plástico e a contralto vai ser um instrumento de madeira primeira coisa que nós temos que fazer é conferir a afinação da flauta. para isso nós vamos usar um afinador. Bom, como nós pudemos ver, a flauta, a gente teve que abrir um pouquinho aqui a flauta, né, para chegar numa afinação ali entre o Lá e o Dó, mas quando nós tocamos o Fá, já, já pudemos perceber que o Fá estava alto em relação ao, ao, ao que ele deveria ser. Então esse é um dos cuidados que nós temos que tomar. Porque se nós abrirmos o furo número 5 exatamente do mesmo tamanho do furo número 4, a gente pode ter uma nota Fá desafinada quando nós terminarmos o processo de, de, de transformação. Então eu vou usar para abrir esse furo uma chave que tem a cabeça um pouco menor do que é esse furo aqui. Na hora de, de testar, na hora de comprar uma, uma chave, a gente pode pegar e colocar aqui no furo número 4 e, sim, e, e, e ver o tamanho né, do, que tá, do que a gente está fazendo aqui. E aí agora nós temos que abrir esse furo. Se você tiver em casa uma broca, algum sistema de ferramenta, furadeira, pode fazer. É mais perigoso e aí a ideia é que você faça isso com a supervisão de um, de um adulto tentem isso em casa, Não tentem isso em casa, crianças. Pronto, nós já abrimos aqui os furos, né? Tanto da contralto como da soprano. É, quando você tem um instrumento feito de verniz como esse aqui, Pode ser que fique um pouquinho comido aqui na borda do furo, mas isso é fácil de resolver. A flauta de plástico, às vezes pode criar uma rebarba externa, que eu não sei se vai dar muito para ver. Para remover essa rebarba, a gente pode usar tanto uma tesoura que a gente tem em casa, ou até mesmo uma lixa de unha. E aí, se for com a tesoura, a gente pega esse lado aqui do corte e simplesmente vai empurrando aqui, ó. Mesmo que, mesmo que dobre para dentro do instrumento esse pedaço de plástico, não tem problema. E aí agora que, que a gente já passou pelo lado de fora, a gente pode vir tirando por dentro essa pequena rebaba que ficou. O acabamento final nós podemos fazer com uma lixa. Aí eu cortei um pequeno pedaço da lixa, fiz um rolinho e vou colocar aqui no furo e, e vou lixar esse furo por dentro. Agora é hora da gente testar a afinação já do Fá com o dedilhado barroco. Tem que abrir muito mais essa flauta. Essa abriu certo. Pode ser que aconteça que a gente tenha aberto furo e a nota não tenha chegado ainda na afinação que nós queremos que é o caso dessa soprano. A contralto, nós abrimos o furo e já chegou na posição certa. Então essa flauta a gente vai ter que abrir um pouquinho mais. E aí, você pode usar uma chave um pouquinho maior. Nós abrimos um pouco mais o furo e aí a gente conseguiu ter uma nota Fá, um dedilhado barroco afinado. Se você tocar um Fá e você perceber que ele está um pouquinho baixo, a minha recomendação é que você termine de afinar usando uma lixa. Não precisa mais usar chaves maiores para abrir o furo, porque aí a gente pode ter um, um, um, pode passar um pouco e o furo ficar maior. Agora vem a parte da gente fechar outro furo. A gente tem que fechar um furo aqui de cima, o furo número 4, justamente para que ele, para que a gente tenha as, algumas outras notas afinadas a partir do momento que nós abrimos esse outro furo. Uma delas é o Fá sustenido e a outra é o Sol. Então se a gente for o Fá sustenido, ele é muito desafinado, ele é muito alto, e o Sol também. É, são duas notas bem desafinadas. E aí, para isso, para a gente fazer bem direitinho e para que a massa não invada a parte de dentro da flauta, nós vamos precisar do balão. Pode ser esse balão aqui de, de, de fazer é, é, modelagem, ou balão normal que a gente usa em festa de aniversário. O balão de festa pode ser que ele encrenque um pouco para entrar. Você dá uma puxadinha no balão. E entra com o balão lá. E aí a gente vai ter o furo fechado lá dentro, né? Que é o furo número 4, que é esse furo que nós temos que fechar. Aqui eu vou fechar esse furo com biscuit. Alguns lugares chamam esse material de porcelana fria. É o mesmo material. Por que eu estou usando o biscuit? O biscuit ele é um produto que não é tóxico. Existem alguns outros produtos que você pode usar, como Durepox, como, como parafina ou, ou cera de abelha. Tanto a cera de abelha como a parafina, você pode ter um problema de que no calor aquilo, esse material pode cair. Para não correr risco do biscuit grudar no balão, isso, isso é um pouco difícil, a menos que a gente demore muito tempo para tirar o balão. Mas para não correr risco do biscuit colar no balão, a gente vai usar um pouquinho de vaselina e aí a gente vai usar também um cotonete. Então passa a ponta do cotonete na vaselina e passa essa ponta, encosta essa ponta no balão aqui, ó. Tomando muito cuidado para não encostar essa vaselina nas bordas do furo, por dentro do furo. E aí aqui a gente tem a nossa massinha de biscuit a gente vai fechar o furo completamente. O ideal é que você faça a força com, tanto com o lápis por dentro, quanto com o dedo aqui, para fazer com que fique bem vedado o furo mesmo, para que não tenha problema de, de ficar espaço entre a massinha e o furo da flauta, tá? Como ele seca é, em contato com ar, que a gente espere pelo menos um dia inteiro, para ter certeza que está seco. Mas nessa etapa, a gente já pode ir abrindo o furo. A gente vai tirar o balão, bem devagar. Se sobrar um pouco de excesso dentro da flauta, a gente pode vir com o mesmo lápis que a gente usou, ou a caneta, e tirar esse excesso. Agora nós vamos abrir para afinar Fá sustenido e Sol. Para isso nós vamos usar um objeto pontiagudo. Este objeto pontiagudo pode ser uma chave de fenda pequena, pode ser uma agulha de crochê pequena, pode ser também um palito de dente. Eu vou usar a agulha de crochê, com a cabeça pequena. Para tirar a rebarba da massinha, a gente pode também usar a tesoura. Se ficar feio, que você fez aqui, se você vê que está torto, o ideal agora é realmente esperar um, um pouquinho para de fato secar. Você termina o acabamento com uma lixa fina, bem fina, e aí você vai e faz o acabamento por dentro do furo. Bem suave, nada muito bruto. Mexi na flauta, caiu. Tudo bem, faça outro. Se você sentir que o biscuit caiu depois, você pode pegar o furo que você colocou o biscuit, é com uma lixa um pouquinho menos fina, só fazer um, só lixar para você ver que, que o furo, que o material fique menos liso. Agora eu vou dar um acabamento aqui nos furos que eu abri, só para ficar bonitinho. E aí nossa flauta virou barroca. Se você colocar a massinha e você ver que ela vazou aqui para fora e ficou manchado o instrumento, aí a gente vai usar o álcool para resolver esse problema. Não, não pode encharcar um pano de álcool e passar na flauta. Aqui a gente vai fazer um trabalho localizado. Então, só para limpar aqui o, o excesso do biscuit. Na contralto, nós vamos abrir bastante. Muito, muito, muito mais do que na, na, na soprano. Se acontecer de você, na hora de fazer o furo, grudar aqui a massinha é porque eu esqueci de passar a vaselina ou óleo aqui na pontinha do negócio. Agora a gente tira a rebarba, a parte de dentro, pode ser com um fundo de lápis, soprar da massinha. E aí, vocês vão olhar que o furo a gente abre bastante. Não fica um furo extremamente fechado, né? faça. Peça para seu pai, peça para sua mãe, peça para o irmão mais velho legal, que vai fazer isso para você. Se inscreva no nosso canal. Obrigado.